Señorías, Mark Blith é un escocés de 46 anos, nado en Dundee en 1967, nunha familia moi humilde. Orfo de nai criouse coa paterna, nunha, el di, relativa pobreza. En realidade, ia á escola cos zapatos furados en pleno inverno escocés. O único ingreso fixo era unha pensión de xubilación da súa aboa. El día actualmente I am a welfare kid. I am also proud of that fact. Agora é profesor nunha universidade de Boston, no USA. E ven de publicar este mesmo ano un libro que é un auténtico examen exhaustivo, analítico, diagnóstico, 250 páxinas que non teñen unha soa frase que sobre, que se titula Austerity, the History of a Dangerous Idea. Non foi editado por unha pequena editorial panfletaria, senón pola Oxford University Press. E el di tamén What made it possible for me to become the man I am today is the very thing now blamed for creating the crisis itself. The so-called runaway, bloated, paternalistic, out-of-control welfare state. Bueno, como señorías, especialmente os membros do goberno, ainda que esteñan ausentes, sempre están presentes, son como as aparicións da Virxen de Fátima, vostedes que dominan perfectamente o inglés, serán capaces de descifrar este meu inglés enferruxado porque eu non tiven as oportunidades da botella do Scotch Adnar para perfeccionalo. O proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galiza para 2014 presentado pola Xunta de Galiza non ser remodelado terá efectos devastadores sobre o nivel de benestar material, social e cultural da cidadanía galega o señor Blitz, que ademais é profesor non só de ciencias sociais, senón concretamente de ciencia política e analiza as cuestións dentro do trasfondo da causación sociopolítica das políticas económicas, di, e agora xa non uso inglés, porque igual eu mesmo non me dou entendido e podo meter o zoco, Di, o desemprego en todo o mundo desenvolvido leva cadado en moitos casos niveis récord. As políticas de austeridade únicamente empeoraron eses problemas. Destruir o welfare state en aras de producir máis crecemento e oportunidades é un bulo inxurioso e aldraxante. É o bulo inxurioso e aldraxante que a disque conselleira de Facenda repite como un moneco robótico cada vez que ten que falar aquí, especialmente na presentación destes impresentables orzamentos. Cando hai racionalidade sen poleira no poder, ocurre aquelo que Goya retrataba nunha das súas tremendas non? estampas gravados o soño da razón enxendra monstruos estamos en presencia dun monstruoso produto dese soño ou dormir, sono máis ben, no galego habría que decirlo sono, aínda que a expresión de Goya o pé da estampa resulta relativamente equívoca. A crise que deu nacemento a actual recesión foi causada, como ben sabido, por o proceso de financiarización propiciado polas políticas ultraliberais conducentes á hipertrofia de regulación e globalización do capital e dos mercados financeiros, coa conseguinte primacía da especulación sobre os investimentos productivos, a proliferación da economía de casino e a cobiza e inmoralidade fora de cacho das oligarquías financieras, deso que se chama plutocracia, aínda que algúns digan que non saben de que vai, e que acabaron por facer reventar a burrulla e logo reclamaron en resgatadas polos gobernos, transformando os seus buracos negros en débeda soberana. Vez di precisamente que hai unha falacia fundamental, que esta crise E a débeda que enxendrou foi unha crise bancaria que remata en crise bancaria. E polo medio está a débeda soberana porque foron os estados que tiveron que resgatar os bancos. No caso norteamericano decía too big to fail. E el di, no caso da Unión Europea, too big to bail. Pero sí que bailaron, ou señafiuzaron os gobernos a unha banca pútrida, a gran finanza, que estamos a pagar todos. En Galicia, a destrucción de emprego, moca de salarios, pensións e prestación de servicios públicos sociais está a provocar unha caída constante das rendas salariais, dos ingresos das familias e das prestacións gratuitas de servizo que se traduce nunha sistemática perda de poder adquisitivo e reducción do gasto de consumo agregado, que a súa vez fai cair o investimento no tecido empresarial. Noutros termos, leva aparellado o esbarrullamento da demanda privada tanto de consumo como de investimento co que xera un círculo vicioso depresivo do que só se pode sair con decidido pulo anticíclico das administracións públicas. Pero, frente a esta situación, que é o que fai o señor Núñez Feixo? Agora dixen Feixo porque me despistei. Tengo que dicir correctamente Feijó. A caída xa cada o 6%. Pois agora para 2014 o gasto non financeiro vole cair en máis de 2,5% en termos reais. O consumo das familias dun 2,5%, acaba de dicir a conselleira incluso, só nun 2,5% máis. Ao que compra engadir o descenso ao consumo público no 2,3 e o investimento privado e público un 5,4. En suma, a demanda interna grave descerá polo menos un 3%. Ese proceso é o que os economistas máis lúcidos e honestos denomina metafóricamente o camiño cara ao inferno, no que afondan as políticas ultraliberais impostas na UE pola famosa Troika. Ahora falan de que van vir tempos millores. Non, porque para os que van vir eses tempos millores xa son os que están facendo agosto coa crise, que son os de arriba, naturalmente. E cando vostedes calculan todo en términos de porcentaxe de medio do PIB e non ten en conta a distribución personal, nin a distribución eh, funcional da renda, entón evidentemente poden decir calquer cousa, da igual. Pódese concentrar todo o medre no 1% máis rico do planeta e o 99% todo ir a miseria, pero sin embargo os tempos son millores, son chegados, diría aquel clásico galego que nunca pensaría que fose esta a traducción. Pois nada de todo isto importa a xunta. Nestes orzamentos, o señor Núñez teiman obedecer dócilmente as consignas irracionais que empurran a sociedade e a ciudadanía galegas varios chanzos máis abaixo nese camiño cara ao inferno. Inferno no que sectores cada día máis amplos da ciudadanía xa están e o resto, agas minorías privilexiadas amamantadas polas oligarquías financeiras que fan o seu agosto co empobrecemento do común cidadán, atópanse a piques de entraren por esa porta infernal na que conforme ao Dante Un leteiro fai a famosa advertencia Lasciati ogni esperanza Abandonade calquera esperanza de retornades pa fora, naturalmente. O falaz argumento da Xunta, como todos os gobernos que practican brutais políticas ultraliberais austericidas, é que iso todo é consecuencia da crise, da que sempre falan como se tratar dunha catástrofe natural, por exemplo, un terremoto. Pero é absolutamente falso. No mesmo período en que o PIB caíu un 6%, os orzamentos en nun 37%. Ou seña, a, a, pisaron vostedes o acelerador costa baixo sin frenos, en vez de intentar poñer polo menos a marcha atrás e remontar en que fose a recú. Padecemos, polo tanto, unha recesión dura, pero o descenso dos orzamentos multiplica por 6 o do PIB. O que tenta agochar ese falazo argumento da austeridade da Xunta é nada menos que unha estrategia premeditada para destruir o sector público na economía e na sociedade e ten a súa léxica, lógica convertir os bens e servicios públicos en negocio suculento para os axentes amigos do PP que en reciprocidade finanzan ilegalmente en tantos casos agora públicamente coñecidos pero o Partido Popular di que minte ao Xiz Ruz manda truco agora minte tamén ao Xiz Ruz que non minte polo visto é o señor Rajoy, el señor de los hilillos. Estamos en Galiza cos gobernos, señor Núñez, a padecer un retroceso brutal no peso do sector público na economía. E non son empresas públicas virtualmente xa inexistentes, senón a administración dos servicios públicos e sociais sometidos a un criminal proceso de privatización e de mercantilización deses servicios que teñen naturaleza de bens sociais inexcusablemente gratuitos para o común sociedadán. Convertir en mercadurías e, por tanto, que os cidadáns teñan que pagar por elas servizos públicos sociais que deberían ser gratuitos para quen os necesitan e deberían ser financiados con ingresos fiscais progresivos e eh, non regresivos, e facelo precisamente cando deteriora as condicións de ingresos e de medios de vida do común cidadán fai máis necesaria que nunca poderen dispoñer diles gratuitamente constituí un auténtico crime social que o goberno da Xunta comete consciente, desaprensiva e impunemente, polo menos até o de agora. As cifras da Xunta expresan con claridade este fenómeno perverso, pero non podo estenderme, senón non me dá tempo agora que convertiron o debate de totalidade que antes duraba de tres a catro días nun despacho de trámite eh, dunha xornada apretada non teño tempo para eso pero simplemente cando chegou o señor Feijó ou Núñez, como prefiran, no 2009 a xunta xestionaba un de cada cinco euros producidos na Galiza no 14 non xestionará máis que un de cada sete Compre retornarmos tres lustros atrás e iso sin descontar a descarada porcentaxe que dentro do gasto orzamentario representan o 14 ao servizo da débeda, que non son cartos para servir os cidadáns senón os mercados financeiros, eh, que logo direi algo máis ao respecto. Nos 4 anos e medio do goberno do Núñez Feijó recuamos 15 anos na capacidade de os recursos públicos e encollemos nun terzo a nosa capacidade financeira para autogobernármonos. Estamos a padecer un retroceso de dimensións históricas en benestar e en autogoberno. É unha especie de suicidio ou homicidio económico, social e político do que, aínda que o deteñamos, custará inmenso recuperarnos. Esa sí que vai ser unha esmagadora herdanza empezoñada e non a da que falsariamente se laian a cotío o señor Núñez e o PP de tenen recibido eles. A recesión económica agravada polas políticas austericidas da Xunta están conxuntamente na cerna causal dunha das facianas máis tráxicas da catástrofe social que está a padecer a historia sociedade galega a brutal destrucción de emprego e o insoportable aumento correlativo do paro. Só dous apontamentos como mostra. Dende que o señor Núñez preside a Xunta levense destruído en Galiza máis de 150.000 empregos, o que equivale a 13% dos que había cando il chegou. Nun cuadrienio fixenos retroceder máis dunha década. Segundo, esa tan negativa evolución agrávese nun sector clave para toda a economía moderna, o industrial. Co señor Núñez perdemos Un de cada catro empregos no sector industrial que existían cando el chegou. Se aínda engadimos o proceso de exterminio dos dous outros sectores chaves, especialmente unha economía como a galega, unha sociedade como a galega, que son o agrario e o pesqueiro, o panorama resulta estarrecedor. A comezo do 2009, o desemprego cifrábase nunhas 363.000 persoas. Catro anos máis tarde son 224.700 máis. Ou seja, en 4 anos este goberno enxendrou case que tanto desemprego como existía acumulado cando excetou. En tasas de paro era 12 o pico ao comenzo. Agora chega ao 22,3 e no intre de facermos esta exposición aínda a cousa está a empeorar. Unha traxedia para os 90.000 fogares nos que todos os membros están no paro 127.000 que son parados de longa duración, 115.000 que, teñen máis de 45 anos e ainda máis para os 140.000 que non cobran ningunha prestación. E non digamos xa para toda unha mocedade sin outra opción que emigrar nen outro futuro, se non emigran, que pasaren directamente do paro á xubilación sin pensión. Pero a resposta orzamentaria a todo iso é aldraxante. Comparándomos 2014 con 2009, inicio da Era Núñez, a reducción resulta ser do 56 e pico por cento, seña, máis da mitade, en algúns programas de, para, para, para fomentar emprego, sobarda ao 80% a reducción de fondos. Resulta evidente que esta xunta tenta desmontar o servicio público e as políticas activas referentes ao emprego As cifras indican que compre atender a un 77 máis por cento de parados con un 70% menos de recursos. Ou noutras verbas que no 2009 as políticas activas de emprego dispuñan de 3.000 euros por parado e no 2014 dispoñen de 650 euros, ou seja, casi cinco veces menos. Agora ben, a máis desemprego, máis pobreza, polo tanto, máis necesidade de financiamento para os servizos sociais, non si? Sí? Pois non, tampouco. Entre o 2009 e o 14, o gasto social redúcese nun 16%. Dos 2.200 e pico millóns de euros que se reduce o gasto non financiero nese período, o sea, o gasto que non está dedicado a pagar os bancos, ou a banca, ou a plutocracia, máis da mitade desa reducción corresponde a reducción de gasto social. Dentro dese, desa reducción, o gasto destinado á produción de bens públicos de carácter social redúcese en euros constantes o 25%, ou seja, unha cuarta parte. E o destinado á protección e promoción social non, máis do 35% en euros constantes, ou seja, máis dun tercio. A vista destes dados resulta indecente a propaganda da Xunta que repite mecánicamente a conselleira non leu naturalmente a Mark Blitz, aínda que sabe moi ben o inglés, non lle interesa, A vista, é deste ano mesmo, eh? A vista destes dados resulta indecente a propaganda da Xunta teimando en afirmar falazmente que o gasto social para 2014 aumenta en proporción. Pois non. A educación leva perdido nos mandatos, señor Núñez, perto de 400 millóns de euros. 23% en termos reais. A sanidade, 20% en términos reais. Os fondos para a política de vivenda foron rebaixados neses 4 anos ao 20% do que dispuñan ao comenzo. Ou seja, esa é a caritativa política de vivendas sociais de Núñez Feijó mentras os desafiuzamentos ou despexes continúan a esgalla e as vivendas valeiras propiedade da banca proliferan como choupins. O goberno do señor Núñez non só segue desnutrir as funcións sociais para as que existen goberno e administración, porque senón para que están para autoalimentarse e reproducirse como unha planta carnívora, senón que manipulan os dados para mentir e enganar os cidadáns, camuflando o feito cardinal de que gasta cada vez máis en servir os especuladores poderes financieros o que debera destinar a unha cidadanía cada vez máis agredida, desleixada e empobrecida pola política austericida que a Xunta aplica inmisericordemente. A conculcación da máis elemental ética por parte dese mendaz poder político nas súas obrigas cos cidadáns acada así o paroxismo nestes orzamentos. Unha das tremendas consecuencias perniciosas desta aberrante política orzamentaria consiste en que descapitaliza. De todas maneiras, eu quería decirles que a respecto da manipulación que fan vostedes dos gastos en servicio social, a manipulación consiste en dúas cousas. Primeiro, non comparan coa serie dos dados, senón coa actual. Segundo, máis mendaz comparan só co gasto non financeiro e non co total do gasto. Claro, como todas as partidas importantes de gasto descen, E como a única que aumenta inconmensurablemente, xa o dixo o señor Jorquera, non vou repetir, é precisamente o servicio da débeda, vostedes retiran o que gastan o servicio da débeda dentro do resto, resulta que parece que o gasto social aumenta. Eso é unha patraña, é unha ofensa, non só a inteligencia, sino a dignidade dos cidadáns. Son reos dunha indecencia absolutamente increíble. Non se pode manipular as cousas desa maneira en política. Non se pode engañar a todo e todo o tempo. Que é o que dixera Lincoln. O que pasa é que Lincoln, como era decente, en un tiro, claro. Pero a cuestión dos investimentos A cuestión dos investimentos é moi importante, porque resulta que a consecuencia é que descapitalizan sistemática e progresivamente o país. O orzamento prevé para 2014 un investimento de só 1.200 e pico millóns de euros, a cifra máis baixa en toda a historia recente do noso país. O proceso desinvestidor resulta na realidade moito máis grave cando comparamos o 14 co 9. Para 2014, a cifra orzamentada para investimentos deste a menos da mitade do que era no 2009, cunha reducción en euros constantes do 64%. Se comparamos ese investimento público previsto para o 14 cos do servicio da débeda, hoxe son 1.261 millóns por xunto, a capítulo 6 e 7, investimentos reais e transferencia de capital, para investimentos, financiar investimentos, precios de capital activas. 1261. Cos 2.102 millóns previstos para o servicio da débeda, a aberrante política financeira deste goberno resulta aínda máis escandalosamente evidente. Pero algo está perfectamente demostrado, non son no libro de Maglitz, é que precisamente a austeridade é unha barbaridade que dá lugar a que cada vez os resultados sexan os contrarios daqueles para os que se di que se practica austeridade. Pero iso é de Catón, é o primeiro curso de macroeconómica. Nada máis, pero ustedes non lles importan porque a macroeconomía vai contra as súas creencias e actúan como os racionarios teólogos de Trento frente á razón o dogma eh, frente ao método de análise e racionamento obxectivo pois a apologética dos dogmas preestablecidos e logo como quen paga é o común como dixo unha diputada seica súa nas cortes que se jodan Pero precisamente a brutal caída orzamentaria da formación bruta de capital, ou sexa, do saldo das operacións de capital, obedece a necesidade de redimensionar, ou sexa, axustar a baixa, recortar eses capítulos de investimentos e transferencias de capital. Axustalo a que? A capacidade de endebedamento anualmente autorizada, a cal combinada co constante descenso dos ingresos non financeiros, ou seña, fundamentalmente os ingresos ordinarios tributarios, es gana cada ano máis o fluxo investidor público. Mesmamente, cando a recesión que padece o sector privado e, por tanto, investimento empresarial, maiormente se xiría ser compensado ou contrapesado por un aumento do potencial investidor público, ou seja, maiormente se xiría unha política investidora pública proactiva e anticíclica. De proseguir esta tendencia negativa, na capacidade orzamentaria de xerar aforro público para financiar investimento público tamén, os orzamentos só serán capaces de financiar a mera existencia dunha administración a cada pouco máis enganida, raquítica, e non as funcións cardinais para as que foi construída, convertíndose, como antes adiantei, nunha axeito de planta carnívora. Só terá vida vegetativa, máis nutrirase de sustancia humana. A dos cidadáns aos que o austericidio practicado pola xunta lle chucha o sangue e as enerxías. É a mostra máis evidente e elocuente do estrepitoso e calamitoso fracaso anunciado, porque teóricamente estaba diagnosticado e previsto, da estúpida estrategia da famosa consolidación imposta polos economistas zombies, Stiglitz dixit, non beiras, repito, da troika a través da anticonstitucional reforma da Constitución imposta con nocturnidade e alevosía no tono do patriarca, diría Gabo García Márquez, do 2011, que reduciu a cinzas a soberanía das Cortes Españolas e a autonomía da Comunidade Autónoma de Galiza. Porque precisamente a evolución da débeda pública non soberana revela a cara oculta desta lúa sonámbula que é a política orzamentaria robóticamente aplicada polo señor Núñez e os seus acólitos. E dixen débeda pública non soberana porque a Xunta non ten soberanía neste Parlamento tampouco. Eh? O sea que ni siquiera é soberana nominalmente a débeda que realmente non é soberana nen a nivel do Estado español con a débeda dos furados dos bancos alemáns a través dos españoles etc, etc, etc Esta xunta do PP endevedou o noso país como nunca antes o fixera ninguén pero como xa foi dito non o vou reiterar só digo que para o final do 2014 A débeda acumulada contabilizada na Administración Xeral da Comunidade Autónoma cadrá 10.000 e pico millóns de euros, ou seña, máis do 18% do PIB galego. Non sei se o señor Núñez sabe o que significa PIB. O cal é a diferencia entre PIB Produto Interior Bruto, Produto Nacional Bruto, Produto Nacional Neto, Renta Nacional, Renta Disponible, Gasto Total, etcétera, etcétera. Porque, claro, o problema nos que non sei se o sabe a conselleira. O endevedamento bruto ascenderá a 2.500 millóns con aumento do 70% sobre o 2013. As amortizacións un aumento do 110% sobre o 2013. Parabéns, velaí o estrepidoroso éxito da consolidación fiscal e financeira. Froito dos drásticos sacrificios impostos aos cidadáns, a penuria da maioría social, o paroxismo do paro, as asfixias da, das PEMES, o acelerado medre das bolsas de pobreza, o repago por servizos sanitarios educativos, o desmantelamento do tecido cultural e da investigación científica e todos os demais benfeitos dos que está a disfrutar a cidadanía galega. Eis a solvencia, eis o Galicia cumpre, eis o saneamento das finanzas públicas, eis a austeridade. Mas por riba un devedamento real, nan que non monárquico, a longo prazo da comunidade autónoma eh, galega inclúe outras magnitudes que están ocultas nos orzamentos. Primeiro está a débeda das empresas públicas autonómicas que non computan no protocolo do déficit excesivo, pero que son débeda que se pode estimar nos 200 millóns de euros. En segundo lugar, o endeudamento oculto máis cuantioso é o que se deriva dos chamados agora que proliferan contratos de colaboración público-privados. Esa débeda que é empresarial, pero que está financiada e responde, en última instancia, a Administración da Xunta, atinxe hoxe o financiamento do proxecto do novo Hospital de Vigo. A construción das autovías de Ceranova fronteira portuguesa e máis da Costa da Morte. Unha débeda que a propia xunta estima en 3.000 e pico millóns máis, sen incluir o canon do Hospital Vigués polos sucesivos aumentos do IPC, co que a cifra total ascendería aos 3.500 millóns de euros. E sin contar tampouco as débedas da Xestur, que agora que licitadas todas e privatizar a xestión do solo público comprado pola Xestur. E agora que en reducirlo a unha parodia de Xestur, unha soa. E aínda unha terceira débeda relevante que se deriva da devolución dos anticipos excesivos feitos polo Estado Xunta nos exercicios do 2008 e 2009 por uns 1.500 millóns de euros máis. En total, elevaríase así a débeda computada nuns máis de 5.000 millóns de euros, acadándose un total de máis de 15.000 millóns ao remate do 14 que equivalen ao 27% do PIB e ao, 20, e ao 213% dos ingresos correntes estimados nos orzamentos para 2014. Ese é o saneamento financeiro das políticas do señor Feijó. Pero claro, se unha ciudadanía non ten nocións elementales que non ten por que ter, lóxicamente, de economía, e lles lanzan o narcótico dende a narcopresidencia en o sentido da propaganda, non outro que están repetindo constantemente a xente pode pensar que quen ten razón é o que conta a señora conselleira e non os razonamentos e a disección da realidade e o contraste co marco científico, teórico que estamos intentando facer cada quen o seu estilo os distintos portavoces da oposición. En resumen, falar só de débeda que computa efectos da Unión Europea constitúe unha visión falsa e interesada da auténtica situación financeira da Comunidade Autónoma Galega. O concepto de solvencia financeira a longo prazo require ter en conta estoutras dimensións que vimos despor. Ocultalas constituen inmoralidade traducible naquilo tan ruín e desaprensivo de que os que veñan detrás que apanden. Esa sí que é unha herdanza podre e xunta. Compre lembrar que o artigo 31.1 da Constitución que eu non votei pero respeto. Di, todos contribuirán, todos, ao sustentamento dos gastos públicos de acordo coa súa capacidade económica. Si, o primeiro que non tributa é o Partido Popular, que, que mete os cartos negros ás costas do señor Bárcenas, como o señor Bárcenas fixese negocios, negocio, non sei, con, con Billy Gates en vez de con, con sucesivas direccións do Partido Popular de acordo coa súa capacidade económica mediante un sistema tributario xusto inspirados nos principios de igualdade e progresividade que ademais di que en ningún caso chegará a ser confiscatorio estaba previsto para que a dereita os ricos dixeron non nos van confiscar están tamén violando eso pois están confiscando os de abaixo é confiscatorio para de nós para baixo evidentemente non é confiscatorio para os que se benefician de que ese precepto constitucional está prácticamente abolido ou derrogado tanto na práctica como na normativa das propias figuras tributarias actuais. A versión fiscal é tanto maior canto máis elevados son os níveis de ingresos e patrimonios contribuídos. Acaba de haber onte un programa de salvados que calquer día a mafia liquida a él e os entrevistados porque estaremos a eses extremos. Pero, ademais, o pior é que a propia regulación legal da estrutura do sistema, as rendas do capital das grandes empresas ainda sin contarmos coa camuflaxe doito practicada nas contabilidades, resultan amnistiadas en proporcións escandalosas pola propia regulación dos correspondentes impostos, mentras do traballo aportan en mesa maior parte dos Vai rematando, por favor. Quedanme 35 segundos. Pois se podes tirarmos un pouquiño, agradecería yo. A altura de 2010, a recadación por IRCP supoña só o 42 do total, mentras o IBE máis os impostos especiais supuñan o 43%, sexa máis. Pero, ademais, esas cifras enganas, porque dentro do IRPF as retencións feitas aos salariados, tanto os activos como os, os eh, xubilados, representaban o 82% do total do imposto progresivo. E as dos pensionistas o 10%, por tanto, o 92% do imposto único progresivo está aportado por os traballadores activos e os traballadores xubilados. Pero que na distribución da renda funcional os ingresos do traballo representan o 46% do PIB e os da capital ou mixtas o 56%. Por lo tanto, os ingresos das clases sociais que viven do seu traballo representando só o 47% do PIB aportan o 92% da recadación do único imposto progresivo do sistema tributario vixente. Este é o modelo welfare state do actual regime político da segunda restauración borbónica encetado polos gobernos Aznar e recrudecido en doutor 2011 polo actual goberno de Rajoy. Pois nese contexto, e remato, señor presidente, preside. Nese contexto, que leva feito o señor Núñez? Para o 14, outra traballada capciosa e demagóxica. Primeiro, prevé recadar 48 millóns menos do IRPF, mentras incrementa a recadación 87 millóns por os impostos especiais. O total da imposición directa, non só IRPF, medraría nun con 3, a indirecta faría un 6,5, ou seja, cinco veces longas máis. E, en compensación, a Xunta fai a demagóxica operación na imposición directa de rebaixar nun 0,5 a tarifa de RPF no tramo inferior, boa parte do cal xa atinxe a contribuintes que están exentos polo seu baixo en ingresos, nivel de ingresos, e ademais faise cometendo unha atrapallada no plano técnico xurídico que terá que corrixir para non ficar en coiros por incompetencia técnica. Outras, e remato de verdade, consideracións analíticas que poderíamos facer aquí, aforrámolas, porque tentaremos facelos noutra enmenda de totalidade non devolutiva que na liña do proposto por nós mesmos o ano pasado con retoques actualizadores aportan unha batería de medidas que permitirían facer o que a Xunta non fai nestes orçamentos Gracias. incrementar os ingresos non financeiros de xeito que se poidan cando menos minorar os brutais recortes que opera a Xunta no orzamento de gastos destinados a cubrir as necesidades de servizos que reclama a cidadanía do común e non a plutocracia. Moitas gracias, gracias por eso. Señor, gracias, señor Beiras. rotundamente. Grupo, grupo Parlamentario.